что угодно бери, я закрыплю. Давай, я, я, я, я, я, я, Не знаю, ты там сможешь сесть? Да, не